एम एस थाउजेंड टेन में हम नेक्स्ट इंसर्ट मेन्यू में कमांड्स देखेंगे पावर टेबल हमने इसके लिए एक प्रैक्टिकल यहाँ पर बनाया है जैसे हमने एक लिस्ट यहाँ पर तैयार की है name address phone post and salary हमने एक डाटा यहाँ पर बनाया इसको हम सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करने के बाद प्राइवेट टेबल पर हम क्लिक करेंगे प्राइवेट टेबल फर्स्ट ऑप्शन हम यहाँ लेंगे टेबल वाला इसके बाद हम यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा क्रिएट प्राइवेट टेबल के नाम से इस पर ओके okay करेंगे ओके okay करने के बाद हमें यहाँ पर प्राइवेट टेबल फील्ड लिस्ट दिखाई देगी इसमें से हम choose field to add to report इसमें नेम को चूज करेंगे address phone post and salary तो हमारी यहाँ पर एक टेबल क्रिएट हो जाएगी जैसे यहाँ पर डाटा आ रहा है अब यहाँ पर report filter column levels values तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉयज नेम और उनके एड्रेस और उनकी सिटी ये नाम आपको यहाँ पर रो टेबल में दिखाई दे रही है sum of phone number and salary इनको भी हम इसमें ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर सम ऑफ फोन पे एरो पे क्लिक करेंगे और इसको मूव करेंगे टू रो लेवल पे मूव टू रो लेवल पे क्लिक करेंगे इसी तरह से हम सैलरी वाले को लेंगे और यहाँ पर मूव टू रो लेवल पे क्लिक कर देंगे तो हमारी टेबल इस तरह से ये एडजस्ट हो जाएगी ये तो हमने प्राइवेट टेबल तैयार की अब हम जैसे इसको ग्राफ में तैयार करना चाहते हैं चार्ट में तो हम यहाँ पर इसको चार्ट में लेंगे इसको नॉर्मल कर देंगे कंट्रोल चेट प्रेस करके वापस से हम हमारे डाटा को सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट में जाएंगे पाइवेट टेबल सेकंड ऑप्शन लेंगे पाइवेट चार्ट इसमें हम यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे नेम एड्रेस फोन पोस्ट और सैलरी इनको हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट करने के बाद हमारी यहाँ पर वापस से एक टेबल तैयार आपको दिखाई देगी और सामने एक आपको ग्राफ दिखाई देगा इस पर बनाया हुआ इसी तरह से हम इन पर कॉलम ग्राफ है बार ग्राफ पाई ग्राफ जो भी आप ऐड करना चाहो वो ग्राफ आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं ग्राफ के स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से ग्राफ स्टाइल में से डिज़ाइन है आप यहाँ से इसके लेआउट्स चेंज कर सकते हो इस तरह से हम प्राइवेट टेबल दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं नेक्स्ट हम लेंगे इसमें इंसर्ट मेन्यू में टेबल इस डाटा को हम कंट्रोल जेड प्रेस करके नॉर्मल कर देंगे टेबल जैसे हमने कुछ बनाया हुआ हो टेबल के अंदर तो हम हम यहाँ से ओपन करेंगे जैसे हमने फाइल ओपन करी ओपन करने के बाद हम इसको सिलेक्ट करके टेबल पे जाएंगे ओके करेंगे एक टेबल यहाँ पर इंक्लूड आपको दिखाई देगी इस तरह से हम यहाँ पर एक्सेल शीट के अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं इसको हमें नॉर्मल करना है तो हम कंट्रोल जेड प्रेस करके वापस से नॉर्मल कर देंगे पिक्चर्स हम यहाँ पर पिक्चर्स का भी यूज़ कर सकते हैं पिक्चर कमांड्स पे क्लिक करेंगे हमें जो भी पिक्चर्स चाहिए हमारी लोकेशन में से हम पिक्चर्स को चूज करेंगे जैसे सैम्पल पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है जो भी पिक्चर्स हमें लेनी है वो सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट हम पिक्चर्स को यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे शॉर्ट करने के बाद पिक्चर्स के ऊपर टॉप में आपको प्रॉपर्टी दिखाई देगी हम यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे जैसे हम करेक्शंस में जाएंगे शार्पन एंड शॉपटेन का हम यहाँ पर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट हम यहाँ पर दे सकते हैं जितना हमें चाहिए कलर हम पिक्चर्स के कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं आर्टिस्ट इफेक्ट्स हम आर्टिस्ट इफेक्ट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं चेंज पिक्चर्स हमें इसकी जगह कोई और पिक्चर्स लेनी है तो हम यहाँ से पिक्चर्स को चेंज कर सकते हैं रिसेट पिक्चर जैसे हमने जो भी इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई किए हम इसको वापस नॉर्मल करना चाहते हैं तो यहाँ से रिसेट पे क्लिक करेंगे आर्टिस्ट इफेक्ट हो गया इसके बाद हम देखेंगे पिक्चर स्टाइल जैसे हम पिक्चर्स पे कोई भी स्टाइल अप्लाई करना चाहें तो यहाँ से जो भी हमें अच्छी लगे वो स्टाइल हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे पिक्चर्स बॉर्डर हम बॉर्डर का कलर जो भी देना चाहें यहाँ से हम बॉर्डर्स कलर देंगे यहाँ से हम बॉर्डर्स की वृथ को बढ़ा सकते हैं हम डैश वाली बॉर्डर यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं पिक्चर इफेक्ट्स हम यहाँ पर पिक्चर्स पे कुछ इफेक्ट अप्लाई करना सीखेंगे जैसे प्रीसेट है प्रीसेट में जो भी इफेक्ट आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं शेडोज रिफ्लेक्शंस जो भी रिफ्लेक्शन हमें अच्छी लगे वहां से अप्लाई करेंगे बेवल ग्लो ग्लो इफेक्ट भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बेवल इफेक्ट इस तरह से हम पिक्चर पे कई तरह के इफेक्ट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं पिक्चर लेआउट्स हम पिक्चर को किसी भी लेआउट में किसी भी डिजाइन में चेंज कर सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट भी हम टाइप कर सकते हैं जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर पिक्चर इसके कलर चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं स्टाइल चेंज कर सकते हैं इसकी इसके बाद हम लेंगे इसमें अब हम इसके बॉर्डर पे क्लिक करके इसको डिलीट करेंगे और एक पिक्चर्स यहाँ से अलग से लेंगे पिक्चर लेने के बाद इसको स्मॉल कर देंगे हम यहाँ पर तीन पिक्चर्स लेंगे जैसे हमने एक फर्स्ट पिक्चर ली हम इसके अलावा और भी पिक्चर्स यहाँ पर लेना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमें इंसर्ट पिक्चर में जाना है सेलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे हम यहाँ पर तीन पिक्चर्स इंसर्ट करेंगे आप जैसे सबसे लास्ट पिक्चर को हमको सबसे फर्स्ट में लेना है तो लास्ट वाली पिक्चर पे क्लिक करके हम ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे इसी तरह से हमें वापस इसको सबसे लास्ट में लेना है तो सबसे बैक में लेने के लिए हम यहाँ पे लेंगे सेंड टू बैक जैसे इस पिक्चर को हम दोनों हमको इन दोनों आगे वाली पिक्चर्स के बीच में लेना है तो हम यहाँ लेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड और सबसे फर्स्ट वाली को लास्ट दोनों पिक्चर्स के बीच में लेना है तो हम करेंगे यहाँ पर सेंड बैकवर्ड इसी तरह से हम इन तीनों पिक्चर्स का यहाँ पर ग्रुप बनाना चाहते हैं तो हम तीनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे एक पिक्चर पर क्लिक करने के बाद दूसरी को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्रेस करेंगे ऐसे ही तीसरी को सिलेक्ट करेंगे फिर हम यहाँ पर ग्रुप पे क्लिक करेंगे ग्रुप बना देंगे तो ये सारी पिक्चर्स एक ग्रुप में क्रिएट हो जाएंगी इनका एक ग्रुप बन जाएगा अगर हम इनको वापस नॉर्मल करेंगे तो इनको अनग्रुप कर देंगे ग्रुप में जाएंगे अनग्रुप तो वापस ये सेपरेट पिक्चर्स हो जाएंगी अलाइन जैसे हमें तीन पिक्चर्स का अलाइन बराबर करना है जैसे हमें हमको इनका लेफ्ट राइट अलाइन बराबर करना है तो हम हम्म। इसको विद शिफ्ट वापस तीनों को सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करेंगे सेकंड को भी सिलेक्ट करेंगे और थर्ड को भी फिर हम यहाँ लेंगे align align left align right align centre align top align middle align bottom ये इफेक्ट देके हम कंट्रोल जेड प्रेस करके इनको एंड टू एंड नॉर्मल करते जाएंगे नेक्स्ट हम देखेंगे रोटेट जैसे हमें पिक्चर्स को रोटेट करना हो तो यहाँ रोटेट राइट 90 डिग्री पे कर सकते हैं rotate left 90 degree flip vertical flip horizontal इस तरीके से हम इनको रोटेशन यहाँ पर कर सकते हैं पिक्चर्स को हमें क्रॉप करना हो जैसे हम एक पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और उसको क्रॉप करके हमें कितना कितना लेना है तो हम क्रॉप पे क्लिक करके जैसे हमें ओनली एक फूल ये सेलेक्ट करना है बीच का तो उतनी पिक्चर हम यहाँ से क्रॉप कर देंगे देन एंटर प्रेस करेंगे जितनी पिक्चर्स हमने क्रॉप की थी उतनी आपको यहाँ पर दिखाई देगी पिक्चर की हाइट विर्थ बढ़ानी हो तो हम यहाँ से इसकी हाइट एंड विर्थ को बढ़ा सकते हैं इस तरह से हम पिक्चर्स पर ये सारे कमांड्स यहाँ पर यूज करके देख सकते हैं नेक्स्ट हम इंसर्ट मेन्यू में लेंगे क्लिप आर्ट्स क्लिप आर्ट्स में जाएंगे क्लिक करेंगे और यहाँ पर गो पे क्लिक कर देंगे गो पे क्लिक करने के बाद आपको कई तरह के क्लिप आर्ट्स यहाँ पर दिखाई देंगे आपको जो भी क्लिप आर्ट लेना है उस पर आप माउस के लेफ्ट क्लिक से यूज करेंगे और इस पिक्चर्स को हम इन पॉइंट्स से यहाँ पर बड़ा भी कर सकते हैं इसी तरह से हम और भी पिक्चर्स यहाँ पर क्लिप आर्ट द्वारा ले सकते हैं जैसे हमने पिक्चर्स पे उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ा था इसी तरह से हम क्लिप आर्ट पर भी यही सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर सकते हैं ऊपर टॉप में फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रही है हमने आपको ये पहले ही सिखा दिया है इनको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे नेक्स्ट हम लेंगे शेप्स हम आपको ये नेक्स्ट अगले टॉपिक में बताएंगे धन्यवाद